مرحبا متابعين قناة رايت نيوز السلام عليكم اختارت المغنية الأمريكية ميرس دخول الإسلام وذلك في إطار تواجدها بمدينة إسطنبول التركية منذ أيام في خطوة تأتي بعد أيام قليلة من مذبحة نيوزيلندا وتتواجد ميلرز التي حظيت بشهرة عالمية منذ عملها مع النجم الأمريكي الراحل مايكل جاكسون مواطنتهما الرحيلة أيضا ويتني هيستون تتواجد في إسطنبول لإتمام عدة أعمال حسب ما صرحت به من قبل ونشرت ميررز عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستغرام صور تظهر فيها مرتدية الحجاب داخل جامع السلطان أحمد الشهير في إسطنبول فيما نشرت عن يوميتها بتطبيق نفسه مقطعا توثق فيه لحظة نطقها للشهادتين اللتين بقولهم يتم القبول الدخول المرء في دين الإسلام ونقلت الصحيفة هيربت التركية عن المغنية الأمريكية قول إن كانت تسعى منذ فترة لتغيير نمط حياتها حيث تطلع منذ عام عن الدين الإسلامي وستكتشف وتحاول معرفة كافة التفاصيل لتكلل ذلك بإعلانه على الإسلام مؤخرا وفي معرض تعليقي على مجزرة نيوزيلندا أضافت أن الإسلاموفوبيا ينتشر مثل المرض في العالم وأبرز المثال الوحشي له ما حصل في نيوزيلندا تجمدت عروقي وتمزقت أشلائي مما جرى وتبعت المرض العصر هو نقص المحبة وعدم الاحترام الآخر وخلافا لذلك فإن الإسلام هو دين المحبة والتسامح ومعرفة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمرا جميلا بالنسبة لي وأنا مرتاحة جدا للقرار الذي أخذته والله أكرمني في الحياة بدخولي إلى الإسلام إلى اللقاء على قناة رايت نيوز